まあ踊りたい方っ踊ってもいいんだけど「有頂天」という曲をやらせていただければと思います大丈夫踊りを有頂天踊れるはい、はい、じゃあ踊りますね先輩たちの方はじゃあちょっと前の方出ましょうか先輩前出ましょう元気よくね踊るから社会人ですはいじゃあですねちょっとこちらにいるのがあの2年生3年生でベテラン勢の先輩になりますんでベテランの踊りをね今からちょっと踊らせていただければと思いますのでよろしくお願いします踊り子大丈夫ですか大丈夫 そいですねはいわかりましたじゃあ元気よく大きく笑顔で踊っていきましょうでは参ります有頂天構え構え構え una, yo no sé nada 乾方ありがとうございます。じゃあ